Tengo, que toda la gente loca, si veo la porque yo no me hecho Cuando se comenta que te está dando una clase de lo no te cabeza, no conviene ese que y ya está fuera de el y de la pache. el cultivo y rodando de la pache. el contigo y rodando de la pache. el cultivo y rodando de la pache. el contigo y rodando de la pache.

Esa, los tigres, en flow, ustedes saben. Ya, no me daré. Chile, chile, nos fuimos. Ahí, flow. Yo sé que tú eres mala y en el ah, su loca. De tanto darte leche ya no te cabe en la boca. Con la broli que tengo, tengo toda la gente loca. Si veo su ojos porque yo no me echo gota. En el barrio se comenta que tú estás dando una clase de boca. budget. Comenta que tú estás dando una clase de cómo tú lo mueves al quitarte los disfraces. Vamos bien ese disco y ya fuera de base. Espérame en el cultivo y rodándole la pache. Espérame en el cultivo y en la pache. Espérame en el cultivo y en la pache. Espérame en el cultivo y rodándole la pache. Espérame en el cultivo y rodándole la pache. Espérame en el Bro, Espérame en el punto que lo que doblaron no son difuntos. La gente paro en 30, no te llevas a los trucos. Si se dobla tu mujer, yo te la agarro y le encaputo. Haciendo diligencia, pero implantándome